Треба записати відеоінтерв'ю? Не бійся. Це дуже легко. Для цього не потрібно йти пішки, стояти в переповненому автобусі, чекати в трафіку, знову йти пішки та головне нервуватися в офісі роботодавця. Тестируй, Ніколай. Взагалі-то я Іван. Просто встановлюєш телефон проти себе горизонтально. Hi, my name is Valeria Belan. Спокійно налаштовуєшся і розказуєш про свої переваги. Smart person with creative thinking Україна це частина сучасного світу, де відеоінтерв'ю звичайна практика. Один раз записав і легко знаходиш роботу роками.